Всем привет! Это Бов Наталья, и вы со мной на моем канале Angry Fitness. Сегодня у нас урок посвящен фитболу. У тех, у кого есть такой большой мяч дома, сегодня урок для вас. Ставим ноги чуть шире, чем на ширине плеч. Делаем присед вниз и подъем вместе с ногой. Внизу вдох, вверх выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Хорошо. Продолжаем. Еще четыре. Три два. Один. Подъем, нога вверх, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, еще восемь, живот потянут семь, стоит прямо шесть, пять, еще четыре, три, два, опускаем ногу, разворот, выдох, вдох, выдох, вдох, спина прямая, живот подтянут, Напрягаем ягодичную мышцу, поднимаем прямую ногу вверх, вместе с мячом вверх. Выдох, выдох. Еще четыре, три, два, один. Оставили мяч вверху. Вниз, вверх. Вдох, выдох, вдох, выдох. Хорошо еще также вниз, вверх, вниз, вверх, вдох, выдох. Отлично. И по три. Раз, два, три, подъем. Раз, два, три, подъем. Раз, два, три. Последний. Раз, два, три, подъем. Наклон вместе с плечом. Живот подтянут, таз удерживаем на месте. Продолжаем. Еще. Хорошо. Отлично. На плод корпуса вперед. На выдох поднимаем мяч. На вдох на уровне груди. Выдох. Выдох. Вверх. Вверх. Четыре. Три. Два. А один. Удерживаем мяч перед собой. Поворот в сторону. прям, В сторону. Прямо. В сторону. Прямо. Хорошо. Еще. Четыре. Три. Два. А один. Подъем корпуса. Присед на одну ногу. Подъем. Вторую. Подъем. Акцент тазом назад. Бедро опускаем параллельно полу. Вниз. Подъем вверх вниз. Подъем вверх, вниз. Хорошо. И по три. Раз. Пружина два. Три. Подъем. Снова раз. Два. Три. Подъем. Еще раз. Два. Три. Последний. Раз. Два. Три. Опускаем мяч на пол. Ставим руки сверху. Делаем наклон на прямых ногах прямой спиной. Подъем. Возвращаем мяч. Хорошо еще, вниз, вверх, вниз, вверх, поглубже, еще, четыре, три, два, один, по три пружины, раз, два, три, подъем, снова раз, два, три, подъем, раз, два, три, последний, Раз, два, три. Чуть пятки к себе ближе. Присед по объему. Присед по объему. Акцент тазом назад. Как в обычной силовой тренировке, колени удерживаем на месте. Таз назад, поглубже. Еще вниз и по три пружины. Раз, два, три, подъем. Раз, два, три, подъем. Раз, два, три последний, раз, два, три, добавляем прыжок, раз, два, руки в упор на мяч, ноги в сторону, раз, два, три, прыжок, раз, два, три, прыжок, раз, два, три, прыжок, отталкиваем ноги назад, он, возвращаем к себе, назад, к себе, назад, к себе, назад, к себе, оставили ноги, Соединяем вместе, в сторону, вместе, в сторону, вместе, в сторону, вместе, в сторону. Опускаемся на мяч, руки в упор. На выдох. Выталкиваем себя вверх. На вдох опустились. Выдох. Опустились, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вот так. На вдох выталкиваем себя вверх. Мячик вперед. Таз назад. Прогиб. Раз. Два. Три. Четыре поглубже. Четыре. Три. Два. Один. И округленная спиной. Медленно. Поднимаемся вверх. Плечи по кругу. Назад. Делаем глубокий вдох. Потянулись вверх. Выдох. Снова глубокий вдох. Поднялись вверх. Выдох. И все с другой ноги. Берем мячик. Снова. Присед подъем, объему. Вниз, вверх. Вниз, вверх. Хорошо. Еще. Четыре. Выдох. Три. Выдох. Два. Выдох. Один. Оставим ногу пружина. Раз, два, три, четыре. Оставим. Ногу на пол. Присед. Подъем. Присед. Подъем. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Еще четыре. Три. Два. Один. По три. Раз. Два. Три. Подъем. удерживаем на месте. Живот втягиваем в себя. Еще. Три. Два. Один. Наклон. Выдох. Выдох. Помним. Мяч на уровне груди. Низко не опускаем. Четыре. Три. Два. Один. Перед собой. Поворот. Прямо поворот прямо, в сторону, в сторону, четыре, три, два, один, и в одну сторону, в другую, акцент тазом назад, живот подтянут, еще вниз, вниз, два, один, по три, раз, два, три, подъем, снова раз, два, три, подъем, раз, два, три, подъем, раз, два, три. Поставили мяч, вперед, к себе, вперед, к себе, поглубже, еще, четыре, три, два, один, по три, раз, два, три, подъем, раз, два, три, подъем, раз, два, три, последний, раз, два, три. Чуть пятки развернули ближе, присед, подъем, присед, подъем, акцент назад-назад, подальше, еще, четыре, три, два, один, по три, раз, три, снова, раз, два, три, последний, раз, два, три, добавляем прыжок, раз, два, три, ноги в стороны, раз, два, три, ноги в стороны, раз, два, три, вверх, раз, два, три, вверх, отталкиваем назад, к себе, назад, к себе, назад, к себе, назад, и еще. Четыре. Планку. Три. Два. Остались. Собираем. Вместе. стороны. Вместе. стороны. Вместе. стороны. Вместе. Еще. Четыре. Три. Два. Один. Упали на мячик. Руки в упор. На выдох. Выталкиваем вверх. На вдох опустились. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. На выдох. Отталкиваем таз назад. Делаем краги пресс. Вниз. Два. Три. Четыре. По а, четыре. Три. Два. Один. И медленно округленная спина. Поднимаемся вверх, плечи по кругу, назад. Сделай глубокий вдох, потянись вверх. Выдох. И снова вдох, потянись вверх. Выдох. На сегодня занятие окончено. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Увидимся.